हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है अंडर आर्म वाइटनिंग के ऊपर बहुत सारे लोग लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे और यूट्यूब में कि sir under arm whitening product के ऊपर वीडियो बनाइए तो मैं आज आपके पास लेके आया बहुत ही अच्छा अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम ये अंडर दी आर्म्स लगाना है आपको और वहाँ पर ये पिगमेंटेड सारे पिगमेंटेड लीजन जितने एरिया होगा उसको क्लीन करके गोरा कर देगा मतलब आपके अगर अंडर आर्म्स डार्क है तो उनको अगर आपको गोरा करना है तो आप ये क्रीम ज़रूर लगाइए ये काम कैसे करती है और डार्क होते क्यों है कि आ, देखो हर किसी के तो डार्क नहीं होते बट यस बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट लगाते हैं परफ्यूम लगाते हैं और रब करते हैं या कोई केमिकल्स लगाते हैं या आ, वो कराते हैं क्या होती है वो आ, वैक्सिंग यस वैक्सिंग ऐसे खच करके या हेयर रिमूवल क्रीम लगाते हैं उससे क्या होता है वहाँ पे फ्रिक्शनल पिगमेंट बन जाते हैं अंडर आर्म की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और डिफरेंट होती है हमारी बाकी बॉडी स्किन से बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड होते हैं बहुत कुछ होता है वहाँ पे और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बैक्टीरियल फंगल बिकॉज वहाँ पे आपके स्वेट बहुत रहता है स्वेट ग्लैंड होते हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और गर्मियों में अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको स्वेट बहुत ज़्यादा आएगा स्मेल आएगी बदबू आएगी तो इन सब से और जब वो आएगी और आप उसको क्लीन करेंगे नहाएंगे और टॉवल से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा पिगमेंटेशन बनने लगते हैं तो हमेशा अवॉइड करिए कोई भी ऐसे डिओड्रेंट स्पेशली डिओड्रेंट से ब्लैक होते हैं अंडर आर्म्स क्योंकि लोगों को पता नहीं होता वो जस्ट लगाए जाते हैं खुशबू तो आ रही होती है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं जस्ट लाइक लिपस्टिक्स अगर आप लगाते हैं ज़्यादा तो आपके लिप ब्लैक हो जाते हैं इसी में जब डिओड्रेंट लगाते हैं तो आपके अंडर आर्म भी ब्लैक हो जाते हैं खैर मेरे तो नहीं है ब्लैक मेरे तो क्लीन है मैंने ये क्रीम लगाई भी नहीं है this under arm whitening cream मैंने अप्लाई नहीं करी है बट ये मैंने तीन चार पेशेंट को दी थी मेरे क्लाइंट्स को दी थी और उनको रिजल्ट बहुत अच्छा है विद इन टेन डेज उनको फर्क आ गया अंडर आर्म्स में थर्टी फोर्टी परसेंट साफ हो गए उनके अंडर आर्म्स बहुत सारे मॉडल्स हैं एक्टर हैं जिनको एक्सपोज करना पड़ता है पार्ट उनको क्रीम लगानी पड़ती है उनको रिमूव करने पड़ते हैं हेयर रिमूव करने के लिए वो वैक्सिंग कराते हैं कुछ भी कराते हैं मेल हो चाहे फीमेल हो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं बहुत सारे मॉडल एक्टर हैं जिनको उनका वर्क रिलेटेड होता है और उनको बॉडी पार्ट एक्सपोज करना पड़ता है बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं में और ये सब चीज़ें लगा के उनको डार्क हो जाता है और फिर जब उनको किसी कॉम्पिटिशन में उतरना होता है उनको बहुत दिक्कत आती है बिकॉज वो वहाँ पर एकदम काला काला गंदा सा दिखता है मूवी में शूट कर रहे होते हैं तो उनको ब्लैक ब्लैक दिखता है तो वो एक्सपोज नहीं कर पाते तो उस केस में अगर आपके साथ भी आप भी कोई एक्टर हैं मॉडल हैं या कोई आपका भी कोई वर्क होता है ऐसे रिलेटेड है कि जिसमें आपको एक्सपोज करना पड़ता है या आपको अपने अंडर आर्म्स पसंद नहीं है ब्लैक तो आप ये अंडर आर्म वाइटिंग क्रीम इसको डेली नाइट में अप्लाई करिए ये एक क्रीम आपकी चलेगी अराउंड दो तीन महीने चलेगी क्योंकि थोड़ी चीज़ लगानी पड़ती है डेली नाइट में लगा के क्लीन क्लीन करने के बाद उसको डेली नाइट में लगा के मसाज करके और सो जाने का सो जाने का मॉर्निंग में उठने का और क्लीन नॉर्मल पानी से वॉश कर लेने का हमेशा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें ताकि स्वेट ज़्यादा ना निकले और बदबू ना आए देखो आप जो जिनको ज़्यादा अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो स्वेट में भी स्मेल आती है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी आती होगी बट बहुत से लोग हैं जिनकी आती है तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत जो भी हो रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी आपके स्वेट में स्मेल भी नहीं आएगी और दूसरी बात आपके अंडर आर्म्स गोरे गोरे हो जाएंगे गोरे गोरे जो काले थे वो गोरे हो जाएंगे तो खैर मेरे तो ऐसे कुछ डार्क है नहीं तो मैंने यूज़ भी नहीं किया इसको अगर इन फ्यूचर कभी मैं प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं ले पाया और मुझे हुए तो मैं ज़रूर लगाऊंगा बट अगर अभी आपके इश्यूज़ हैं तो आप इसको जाइए W W W dot less dot com पर वहाँ पर जाके इसको तीन हज़ार की क्रीम आती है इसको जाके परचेस कर लो आई नो ये थोड़ी महंगी क्रीम है अब आप बोलोगे इतनी महंगी क्रीम हमारे अंडर आर्म्स काली अच्छे है तो बहुत अच्छी बात है आप उनको बस प्रिकॉशन लीजिए मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है आप क्रीम लगाएं आप थोड़े प्रिकॉशन लेंगे तो भी साफ़ हो जाएंगे आपको लाइट हो जाएंगे आप थोड़े प्रिकॉशन लाइक आप वहाँ पे डिओड्रेंट ना लगाएं ज़्यादा आप रब ना करें उस एरिया को अंडर आर्म्स को आपके रब ना करें आप कोशिश करें हमारे फंगल इन्फेक्शन ना हो देखो जितनी बार फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होगा वो पिगमेंट छोड़ के जाएगा तो बहुत सारे लोग जब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं गंदगी रखते गंदे रहते नहाते धोते नहीं है तो उनके वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है उसके कारण वहाँ पे पिगमेंट होने लगती है ये लॉन्ग टर्म में होता है ऐसा नहीं कि आज हुआ ये बचपन से जो चला रहा तो होता है ना ये उसके कारण होता है तो आप थोड़ा रगड़ो मत वैक्सीन मत कराओ वैक्सीन में भी आपको वहाँ पे स्किन में इश्यूज़ होता है डैमेज होती है तो वो पिगमेंट बनाती है तो थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेना है और अगर आपने ऑलरेडी बन चुके हैं आपको डार्क आ चुके हैं डॉन डार्क हो चुके हैं तो ये क्रीम आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी हम हर कोई क्रीम नहीं लगा सकते हैं बिकॉज कोई भी स्किन लाइटिंग क्रीम आप लगाओगे तो वहाँ पर ये स्किन हमारी सेंसिटिव होती है अंडर आर्म की स्किन आप देखोगे सेंसिटिव होती है नॉर्मल स्किन से डिफरेंट होती है तो आप जब भी आ, कोई भी ऐसी इधर उधर की स्किन लाइटिंग क्रीम लगाएंगे तो वो स्किन को और डैमेज कर देगी तो ऐसी कोई भी चीज़ मत करिएगा डैमेज करे वो डैमेज अगर करती है तो फर्दर और ज़्यादा पिगमेंट बनाएगी तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ काम करिए अगर आपके नहीं है अगर आपका एंट्रांस डार्क नहीं है तो बहुत अच्छी बात है आपको बस प्रिकॉशन लेना है रगड़ना नहीं ज़्यादा ज़ोर से कोई भी गर्म चीज़ मत लगाएगा मैं आपको बता दूँ एंट्रांस में अगर आप गर्म गर्म वैक्स लगाएंगे तो भी बर्न हो जाएगा और वहाँ पर डार्क हो जाएगा ये सब लॉन्ग टर्म में होती चीज़ें धीरे धीरे एक्मेंट होती हैं डैमेज आज करेंगे रिजल्ट उसका पिगमेंट वहाँ पर बनेगा एक डेढ़ महीने दो महीने बाद तो थोड़ा प्रिकॉशन करिए और अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले पाए आपके पिगमेंट बन चुके हैं तो ये क्रीम आपके अंडराम्स को कोरा कोरा कर देगी इसको चाहिए डब्ल्यू में मैं जाके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा वहाँ पर जाइए परचेस कर लीजिए और इसको लगा कि मुझे मैसेज बताएगा कि आपको रिजल्ट कैसा आया और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार डॉक्टर अवनीत गुप्ता मतलब आइए मेरे से बात करिए कोई भी इशूज़ हैं आपको मेरी फोटो में कमेंट छोड़ दीजिए क्योंकि मैसेज में बहुत कम देख पाता हूँ कमेंट में फट से दिख जाता है और एक चीज़ मैं बता दूँ कृपया कर कोई भी इश्यूज हैं पूरा एक मैसेज में बड़ा सा message with your clear photo मुझे भेजना हाय डॉक्टर कैसे हो डॉक्टर मुझे कुछ पूछना है डॉक्टर नहीं मैं एक बार रिप्लाई कर दूंगा बिकॉज वहाँ पाँच सौ हज़ार मैसेज डेली आते हैं प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई भी बात करनी है अपना कोई भी इशू मुझे बताना है मैसेज करना है आप मुझे मैसेज में पूरा मैसेज इकट्ठा पूरा बना के विथ कोई भी इशू वाली फोटो जिस पार्ट में आपका इशू है आपको एक्ने आ रहा है तो प्रॉपर क्लियर फोटो के साथ मुझे भेजिएगा तो मैं आपको एक बार में मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा प्लीज़ मैं हाय हेलो आपसे हम लोग करते रहेंगे बट बिकॉज बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करना पड़ता है और जब आपको अर्जेंट है तो वो मैसेज करने के बाद मुझे मेरी किसी भी फोटो में जाके वीडियो में जाके कमेंट छोड़ देना कमेंट में बहुत जल्दी दिख जाता है कि ओके नोटिफिकेशन आ जाता है मैसेज तो इतने हैं सारे होते कि वो एकदम नीचे नीचे जाते जाते हैं तो मैं फट से मैं रिप्लाई कर नहीं कर नहीं पाता तो सॉरी तो प्लीज़ uh, ये थोड़ा सा छोटी सी चीज़ है जिसको आपको थोड़ा माइंड रखना है पूरा एक साथ मैसेज कर रहे हैं छोटे छोटे हाय हेलो मत करिएगा मेरे साथ प्लीज़ मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा हम एम सो सॉरी बहुत सारे को तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि जो मैसेज कर रहे हैं प्रॉब्लम मैं उनको पहले रिप्लाई करता हूँ तो आई एम सो सॉरी अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा ये मत सोचिएगा कि मेरे को ईगो है या कुछ है लोग बोल देते हैं उसमें मेरे को मैसेज भी करते हैं कि एरोगेंट है या कुछ है मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ बट बिकॉज इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है मैं उनको सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाता हूँ तो खैर uh, मैंने बहुत कुछ बता दिया है और तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाओ उसके बाद हम बाकी इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे आपके साथ आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड और इसको चाहिए W W W W dot make dot com पर जाके लगा लो इंटीमेट एरिया को गोरा कर लो अगर आपका काला है तो